Webbstjärnan. Oj, jag var med i webbstjärnan som lärare. Och så bestämde jag mig för att göra en eh, läsblogg tillsammans med mina elever. Och så tyckte de att det där var ju klokt att få in en lärare och så där blev jag anställd av .se. Vad är, kul, vad är kul med webbstjärnan? Det roligaste är att se det som händer i skolan, det som ni gör tillsammans med era lärare, som er skräckfilm från slöjden till exempel. Den är fantastisk. Varför startade du webbstjärnan? .se startade webbstjärnan för att de vill utveckla internetanvändandet i skolan och vill att lärare och elever ska göra mer i skolan med internet. Vad är receptet på en riktigt bra blogg? Receptet är eh, en tydlig idé, alltså att man tänker sig åh vi ska förklara det här med slöjd Eh, man bör ha en tydlig omsida där man berättar vilka man är så att man kan ta ställning till ifall det är sant eller inte. Och sen så är det engagemang, att man vill nå någon. Varför heter det webbstjärnan? Det heter webbstjärnan därför att det har med webben att göra. Man publicerar på själva webben. Och sen så tänker vi att ni är som stjärnor och så har man jobbat med cyberspace och sådana gamla begrepp som man hade för, för internet och webben. Vad är din favoritfärg? Min favoritfärg är nog röd. Okej. Okay.